Predicate la pace. Il saluto francescano che vi contraddistingue è pace e bene. Shalom Vitov in ebraico, che ben possiamo tradurre con riconciliazione, riconciliazione con se stessi, con Dio, con gli altri, con le creature, cioè vivere in armonia pace che ti porta all'armonia. È una riconciliazione a cerchi concentrici che parte dal cuore e si stende all'universo, ma in realtà parte dal cuore di Dio, dal cuore di Cristo. La riconciliazione è preludio della pace che ci ha lasciato Gesù, una pace che non è assenza di problemi ma che viene con la presenza di Dio in noi stessi e si manifesta in tutto ciò che siamo, facciamo, diciamo. Possiate essere messaggeri di pace, prima di tutto con la vita e poi con le parole. Possiate essere in ogni momento strumenti di perdono e di misericordia.